まるで迷路だな通称列車墓場ジャンクパーツの宝庫あそこに見えてる車両倉庫の向こうが7番街のはずだよ明かりのついている場所を通っていこう明かり明かりあれだな 気が出るって夜の列車墓場に迷い込むと二度と戻ってこられなくなるんだってお化け子供だましだって思うよ私もでも早く抜けよう ちは任せる頑張るねさっき子供の声聞こえたよね子供がうろつく時間じゃないじゃあ 大舅母。 ここが車両倉庫か いるからねお化けは専門外だ <laughs> そんなこと言わないで何とかして分かったから離れてくれうん、うん お話しよう はモンスターだ 無事かうんありがとうクラウド別のルートを探すしかないな 7番がスラムエクト 上 i 源が落ちているこれもいたずらかな電源どこかで操作してる き合う暇はない叩きる頼んだぞ私に任せて 何の話だ戻ってクレーンを動かそう 話はもう帰れない原因 なったかな行ってみよう 抜けない集中してこうかけるよしや 女に連れて行かれた子はねずっと列車墓場をさまようんだって危ないからティファも絶対に近づいちゃダメだようん分かったそれでねえっとね昨日はベティがねお父さん 内に帰らないと。 向こう側に行けるかな蹴散らすぞ邪魔はさせない ことな 調べてみよう読みが当たったなまだ動きそうだ 大丈夫あっ？これってレート解放の緊急コーは覚えてねいいいつでも落とせるぞとだな ま飛ばしすぎんなよ今やっちまったら元も子も状況を報告して何か問題か逆逆奴ら支柱と心中する気だぞと中国のを容記るか公園部隊を加えて役所は多い方が盛り上がるだろうやつね任務の完了報告を忘れるな は本当だったんだバレットたちが簡単にやられるはずがない、うん、7番街はもうすぐ行こう の車両まだ動くかもしれない 加油 に連れて行かれた子はねずっと列車墓場をさまようんだって君が守ってくれたの いや跳ね返される解除が先だ あの子